Yakala, Yadetá, Yanassô. Com muito axé, vamos contar para vocês como o mundo se criou na tradição Nagô. a criação do mundo. Mas ele vacilou. Não fez as oferendas para Exu e, ó, dançou. Exu que fechou os caminhos de Ubatalá. Quando ele veio o mundo criar, eram ordens de Olorum, ele tinha que descer pro Aie. Mas esqueceu e até não atendeu a ah, Exu. Este não gostou e providenciou o castigo que doeu no sonho acabar e a sede Até o seu sangue bebeu da palmeira irmã e não viu a terra nascer. Até o seu sangue bebeu da palmeira irmã e não viu a terra nascer. Foi Exu, foi Exu que deixou o caminho de Obadalá. fez tudo certo para Exu e foi ajudada por ele. Entregou os caracóis a Olorum, teve ordem de descer e desceu. O Dudu apresentou os caracóis ao Olorum. Ele deu um saco de terra para ela o mundo criar. O Eixo mostrou ao Dudu como descia do Orum. E com ela vieram os orixás, o Dudu. então a Dudua a primeira entidade a pisar na Terra. Depois dela, sob sua autoridade, chegaram os orixás. É, Nanã! cachoeira. Iemanjá, Iemanjá, deusa é rainha do mar. Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, deusa é rainha do mar, Iemanjá, Iemanjá. Iemanjá, Iemanjá, eh, Iemanjá, eh, Iemanjá eh, Deus a rainha do mar De suas entranhas d'água Nascem e filhos pra nadar São de cristal as contas De seu colar manjar, e manjar, e manjar, Deus a rainha do mar Iemanjá, manjar, Iemanjá, manjar, Deus a rainha do mar Uma bebê de prata É seu leque ritual Pra feminino de Obatalá Mãe de Xangô, fogo solar manjar, Iemanjá, manjar, Iemanjá, manjar, Deus a rainha do mar Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, Deus da rainha do mar. Protege o pescador com seu canto maravilhoso de amor. Protege o pescador com seu canto maravilhoso de amor. Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, Deus da rainha do mar. Emanjar, emanjar, emanjar, emanjar. Deu da rainha do mar De suas entranhas d'água Nascem filhos pra nadar São de cristal as contas E seu colar Iemanjá emanjar, emanjar, emanjar, emanjar. e manjar sangue preto secreto saber. Salve o orixá das folhas, salve o orixá. É o sanha. salve o orixá. É encantado, salve o orixá. Sangue preto secreto saber, salve o orixá das folhas, salve o orixá. É Ossanha, salve o orixá. encantado, salve o orixá. Sangue preto, secreto saber, salve o orixá. Poder sobrenatural, axé das profundezas da terra nas folhas, das árvores fertilizadas pela chuva, salve o orixá. Sangue preto, secreto saber. Salve Orixá Das folhas Salve Orixá É o sanha Salve Orixá Ei, cantado Salve Orixá Sangue, cruz, é cruz, Salve Orixá do secreto saber Salve o orixá Poder sobrenatural Axé das profundezas da terra nas folhas Das árvores fertilizadas pela chuva Salve o orixá Sangue preto, secreto saber Salve o orixá secreto saber. Angústia, poder é sobrenatural, axé das profundezas da terra nas folhas nas árvores fertilizadas pela chuva. Salve o orixá, sangue preto secreto saber. Salve o orixá, nas folhas. É o sonho salve o orixá. o secreto saber Salve o orixá, poder sobrenatural Axé das profundezas da terra nas folhas Das árvores fertilizadas pela chuva Salve o orixá a seu orixá real. forte Condição inigualável e Oxá se partir E de tão forte inigualável a Orum atingir Oxóssi da terra virgem é orixá real maneja e controla espíritos da floresta com ar e flecha azul claro euro querer de pelo euro querer de palma ele é assim ele é Oxóssi real real. Fortes são inigualáveis, minha chance partir, e de tão forte inigualável, a ouro O Oxóssi da terra virgem, é o orixá real, maneja e beautiful. de ferro preto que de manhã estende o seu axé. o chumaré, é o grande babá. Batalá acorda, pede perdão para Olorum. Uh, uh. poder de criar tudo que na vida florescerá. Tudo que na vida florescerá. esperar o batalá com alegria, o que não foi nada fácil. Logo surgiram as primeiras divergências. Quem é o mais poderoso? O Dudua criou a terra. O batalá veio seres criar. mais poderoso. O Dutua criou a terra, o Batalá veio seres criar. O Dutua criou a terra. O Batalá veio... Quem é o mais poderoso? jogo dos búzios. O Dudu e o Batalá têm que ficar juntos para o mundo continuar. festejaram com uma grande refeição, como sempre acontece no candomblé. duas primas aqui, falou? dar lá pra gente ir embora, que amanhã é dia de serviço. Cadê seus filhos? o Maré tá viajando, o Balu tá estudando medicina. Um beijinho pra eles. Tchau. Ô, Batalá, tá vambora! Já vou, Dudu! Vambora, Batalá! Tá é tá difícil juntar essas crianças. Vambora, gente! Mas é difícil juntar essas crianças. Tchau, Sanha. Vou embora. Moro longe. Moro além da praia. Tchau. Moro no mato. Diretamente da Avenida do Carnaval, nosso videotape relembra amanhã de segunda-feira, 6 de fevereiro de 1978. Tempo chuvoso no Rio de Janeiro. A escola de samba Beija-Flor, depois de apresentar a criação do mundo, sai da passarela, reintegrando-se na vida da cidade. Todos voltam ao cotidiano, os deuses e nós.